Besok, apa yang akan kita lakukan? Saya tidak tahu. Kita punya satu hari untuk berkeliling di kota. Haruskah kita bertanya kepada pemandu wisata kita? Iya, Pak. Saya sedang mendengarkan Anda. Bisakah Anda memberikan saran kepada kita museum yang lain? Kita juga ingin mempunyai pemandu wisata yang bisa berbicara bahasa Perancis, anda harus mengunjungi Museum Phuket Taihua. Museum itu adalah museum yang menceritakan cerita tentang komunitas Cina di Phuket. Bagaimana dengan pemandu orang Prancis? Saya akan menghubungi Anda sekitar jam pukul 5 sore ya. Saya perlu mencari seseorang yang bersedia menjadi pemandu Anda. Baiklah, kami akan menunggu konfirmasi Anda.